Ось такі старовинні дерева. Сосна чи дуб. Зробили з ялини, можна ялиною, сосни. Ось фарба. Ось тут фарба, яка осталась від минулого майка. Ось якісь надписи тут. Вони тут побудували, е, олівцем нічого не спостали. Судячи з кори, це сосна. Ось такі міцні. Не можуть утримати. Ой. Ось весна. Тут уже пофарбували. Ось. Тут також вже пофарбували. Ось тут. Тут знову сосна. Тут воно жовтіше. ось як збудували. Та штукенця я ще, ще з минулими, яка осталася. Вітряка. А тут все досками пообкладали. Такі доски. Солою, смолою обліпили трішки десь. Ось фарби на некультурні. Могли б забрати кудись. Ось перчатки, знов фарба. Знову штуки. Рабина якась. Ось ще й кулак. Так якийсь остались. Знов сосна. Сидячи по дереву на цьому, то вже старе. Ось. Бум. Мальника сітає. Ладно. Отверстие. Ого. Ничего себе. Отверстие. Вообще одно отверстие. Ой. Он. всі доски. Оріхи біля цього, якраз біля цього вітряка, млина поставили знак Федоренку. Воєнному нашому квіти. Де таки повзуть? Ось ще одні квіти. Чомусь їх витягнули. Було напевно.